esencial para garantir a reconciliación das persoas traballadoras co meu consorcio sexa precisamente onde a Xunta da Galiza comete estes recortes e esta vulneración de dereitos. A única opción que se lles deixa ás traballadoras e traballadores é precisamente iso, non reducir a súa xornada e, por tanto, reducir as súas xa eh, menguadas non eh, eh, nóminas para poder eh, facer uso dese, dese exercicio, dese dereito. Non? Desas 2.096 traballadoras son mulleres e eh, moitas delas, eh, ademais, son mulleres que teñen fillos e fillas e, polo tanto, queren ter dereitos de conciliación. Estes dereitos son negados como a todas as traballadoras e traballadores da Xunta que teñen traballo a quendas. É denegada a flexibilización sen reducción de xornada. Dicímoslle claramente unha vez máis a Susana, ao xerente, a Feijó, que imos fartas de vulneración dos nosos dereitos, que de nada vale esa hipocresía, esas políticas de fume, falando de, de, dun plan de, demográfico precisa que permita ou que garanta, mellor dito, os, eh, eh, os nacementos non de crianzas en este país, cando para nada inviste en políticas públicas destinadas a garantir os nosos dereitos máis elementais de cuidado dos nosos maiores, das nosas maiores e das nosas crianzas. Non?